大家好，我是陈老师，欢迎各位今天收看我们的节目。今天我们来谈谈《乾坤万年歌》，这是一部称言著作，详述着自周朝以来一万年的历史预言。在开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，这样老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。 好，千官万年歌啊，相传是辅佐周文王与周武王打败了残暴无道的商纣王，建立周朝开国的功臣之一。他同时也是春秋战国时期齐国的首任国君，更是封神榜的主持人，也就是我们人称姜太公的吕尚，也就是姜子牙所著。为什么姜太公又叫做吕尚？不是姓姜吗？这里先跟大家说明一下。 在商周时期啊，姓它的意思是指你是哪一位女性所生，所以姓氏里面有一个女，在一个生，就是姓字的结合。而氏族的氏字代表的是你是哪一个宗族的百姓，所以姜子牙他姓姜，吕氏，名尚，字子牙，所以现在仍有吕氏的宗族奉姜子牙为吕姓的始祖。 而姜子牙在明朝以前啊，他其实是被尊为武圣。现在我们民间啊，尊奉的武圣是关圣帝君，而是在那之前呢，武圣其实拜的是姜子牙。哦。回到了主题呀，这部《乾坤万年歌》是不是姜子牙所著的呢？答案肯定不是。后代有两部著作啊，都署名是吕尚，也就是姜子牙所著。一个是今天要谈的《乾坤万年歌》。 一部是《六韬》，又称作《太公兵法》。这两部书啊，其实都不是姜子牙所著。姜子牙其实他有能力，他也没有必要写这两部书。为什么？因为第一，在战争的时候，他怎么可能会有空去写这些文章呢？第二个，当战争胜利之后，他被封为齐国的国君，他更不可能会去写称言来扰乱民心，更不会去写兵法来给别人造反的工具。各位说是吗？ 而这部《乾坤万年歌》里面用的文体啊，也距离姜太公的时代，也就是西周时期一千多年以后的南北朝才出现的七言文体，而里面用的形容词也脱离了西周时期的高度，已经偏向了在宋朝所用的小说体，或者是明清时代所用的章回体。所以无论如何，这部《乾坤万年歌》用任何的角度去看。 都不会是姜太公所做的。而这部《乾坤万年歌》啊，主要讲自姜太公起一万年的历史预言，所以也就是西元前一千一百年到西元八千九百年，足足一万年的历史大事件。但是根据文中开头里面说到的前两行，他说的是什么呢？太极未判，婚已过。 丰后女卧石上生，三皇五帝已相承。宗派源流应不错，代表是它应该从三皇五帝之前的女娲时代开始。那目前有朝代的记录是夏朝，也就是西元前两千年起来开始算，往上推一点啊，应该介于西元前二千二百年左右，也就是这部万年歌应该它的区间会记载到西元。 七千八百年到西元八千九百年之间，那么今年是西元二零二零年，这部万年歌应该至少还可以用五千年呢。既然是还可以用五千年，那么按照这个万年歌的逻辑推进，现在应该是文章的中段部位才对。那这部乾坤万年歌总共它有五十五行，砍一半。 那么现在近代应该发生的事情，就应该在二十七到二十九行之间。那么二十七到二十九行说的又是什么呢？说的就是“萧郎走数在京侯，稳稳清平传几世，一变一行事不巧，却被胡人通占了。三百年来眠目中，山河海内去潜机。”这三行啊，广泛的说法其实是在讲宋朝的历史。 宋朝历史就是在西元的九百六十年到西元的一千一百二十七年，也就是三百年的国祚了。其中经过了金朝的清逼，消灭了北宋，而到后面的南宋亡于元朝的蒙古人，这两边都算是外族，也就是所谓的胡人了。那后面会讲到什么呢？后面就讲到了一物为郡八十载，淮南忽见红光起，八只牛来力量大。 日月同行照天下，这里大概说的也就是元朝的兴起与灭亡。元朝它是起于什么时候呢？它是起于西元的一千两百七十一年，由元世祖忽必烈于元大都所创立的。元大都就是现在的北京城，而后面灭于明朝大将徐达于西元的一千三百六十八年攻陷了元大都。元朝总共经历了九十七年。 那么元朝的灭亡是在明朝的手上，明朝是以朱元璋为建国皇帝，而朱元璋起自于明教的义军，头戴红巾。朱元璋也是属于淮系的义军，所以淮南红光起，所以看作明朝日月红光照也是很合理的。而为什么《乾坤万年歌》说是八十载呢？因为元朝末年的时候啊，各地义军纷然兴起，元朝实际上已经无力控制中原。 当时元朝的皇帝是谁呢？叫托圈帖木儿，忙着宠幸韩国来的齐皇后，而且还有跟他老娘，也就是太后来争权，所以基本上是名存实亡的政权，所以实际的国祚大概可以控制中原的时间，大概就是八十多年，所以这个也算是合理的范围。而《乾坤万年歌》说到这里，已经到了三十一行了，再下去。 大概讲的都是明朝二百年的大小事，包含南明算进去的话，大概就差不多三百年，以及清朝发生的各种小故事。一般认为，直到第三十九行以后，后面还是会比较接近近代。而即便到了近代，时间也约莫在西元一千九百年左右，离周朝或是三皇五帝的夏朝，最多也只到一半。如果要扣掉最后两行的字数， 最后两行说什么呢？我今只算万年中，再复循环理无穷。知音君子享此数，今古存亡一贯通。所以实际上《万年歌》只有五十三行，那么最多最多现在应该只有到第二十行。那么就是什么呢？第二十行写的就是五六年来又不祥，此时天下又纷乱。木下男儿火年起，一扫烟尘木易己。 那么这样看来啊，整个时间轴又开始乱掉了。从这里往回推三千年的中华文化，居然只只用了十六行，其中已经经历了包含南北朝，已经二十个朝代以上了。而且往前验证，文章就变成对不上了；往后验证又很难说。所以这部《乾坤万年歌》，老师认为它在历史上并没有如推背图。 我们先不提《推背图》是不是唐朝李淳风跟袁天罡两位先师所著作的，至少《推背图》它在元朝甚至在宋朝都约略有过一些书面记录。那这部《乾坤万年歌》在民国以前其实是没有人听过的。那么老师大胆的猜测，这部所谓的《乾坤万年歌》应该就是民国初期的托名编纂。 当然，也有人去说过这件事，《乾坤万年歌》其中有一版是在东汉时期，有一位文人高士严光，他做过批注，但是这个大概也是托名假托的。就如同老师解推背图，也几乎没有去讲过金批版，也就是清朝初年的金圣叹先生的注解。为什么呢？因为金圣叹先生所有的著作几乎都有留存下来。 而且金圣叹先生是一个非常自恋、自我感觉非常良好，认为自己是高僧转世，而且非常恃才傲物的人物。当然，金圣叹先生本身的实力也很强，他要骄傲其实是有本钱的。所以按照这个个性，凡是金先生经手过的，无不欲让天下文坛知之而后快。但是实际上，在所有的史料里面，并没有这方面的记录。 而金圣叹先生，他是最后是因为哭庙案被贪官诬陷而砍下了他的脑袋，没收了他的家产，家人被流放边疆。但是他的兄长却把他所有的著作汇集成册，制作成《畅经堂才子书会稿》，里面亦没有提到金圣叹先生有去做推背图的问题。而且更重要的事情是在什么呢？ 以金圣叹先生当时在文坛的地位，他没有理由把自己的名字放在称文里面，因为这对他并没有加分，而且容易被视为谋逆，会被砍头的大罪。虽然最后头还是掉下来了，但是他跟却跟推背图是没有关系的。所以老师考究之后，并不会在解推背图的时候纳入金圣叹先生的金批版。 时至今日，我们同样身逢历史变革之时，很多人在这个时候感到了焦虑不安，很多人不知道未来应该何去何从。其实，越是变化之时，越是能人辈出之际，也是让各方沉积于民间的各路英雄有创立基业的好时机。觉得自己好像没有这个能力吗？其实你只是没有做好准备而已。如果我们把握任何可以利用的时间， 加强进修以及增加竞争力，而不是在追剧或是在划手机。那么我们看到了姜子牙，他即准备好了之后，即便是他是七十岁才出山，协助了周文王跟周武王，他最终还是成为了开国功臣，成为了一国之君。那么你跟我的机会还会少吗？感谢大家今天的收看，我是陈老师，我们下次见。